No niin, jatketaan tähän europarlamentin tutustumista. Täällä itse asiassa mun takanani, kun kiertää kameraa, niin on varsinainen europarlamentin rakennus. Tunnetaan myös nimellä Paul Henry Spaakin talo. Ja Paul Henryhän niin tota oli vanha Naton, Naton pääsihteeri ja sitten Rooman sopimuksen, joka itse asiassa de facto niin perusti Euroopan unionin isä. Täällä, mä oon, mä oon nyt hetken Leopoldin puistossa täältä itse huvittavasti, niin täältä löytyy paikallisia dekuja.